Моей звезде не суждено Тепла, как нам, простым и смертным Нам сытый дом под лампой светлой А ей лишь горькое вино А ей лишь горькая беда Сгорать, где все бегут пожара один лишь мальчик скажет жалко. Смотрите, падает звезда. моей звезде не суждено Устатели искать покоя Она не знает, что такое покой Но это все равно Ей будет сниться поначалу Тот дом, что обойден бедою Она его служить звездой И горький